समुद्र हामा गोम तीरा नीर चातो गड़ेड़े नगार घोर त्रिंबालो गंभीर आया फरक के ब्रह्मांडे नेजा प्रभु वाली जाड़ी फजा हडड़े काहिरा पल्ला पाथराय मीर पाथराय मीर पाथराय मीर कोट द्वार द्वारकार भाला नोटी उमे जीरा कोटा हजारी तो का थावे धुबा का हमेश आया मेड़ी और तारी हाथ माल की हवेली ओपे होगे बार भाड़ तेती जोगणो हो जोगणो हो जोगणो हो जास बड़ा कोनकार भारी हाटे हाटे